آجون ببین چی بلدم چی؟ گمشو پافیوز آبرومونو بردی چرا میزنیش خوب گروم ساخت یه گوز که این حرفا رو نداره نه آقا جون اگه نزنمش دفعه بعدی جلوی مهمون میرینه آره بچه باید درست تربیت خب چرا منو میزنی آقا جون تو هم خیلی میگوزی دارم تربیتت بابا آقا جون من فرق دارم این بار دیگه چرا زدی؟ اینکه یاد بگیری رو حرف بزرگتر حرف نزنی آخه آقا جونه بابا دیگه چرا؟ چون تاسه نشه بازی نشه <laughs> این آخری رو همینجوری زدم حالا هم تنه لشت جمع کن برو برم یه چای بریز یلا ببینم آقا جون خستم <laughs> ببخشید چشم